මට දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒක ආවේගාත්මක එකක් නම් අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. ආවේගාත්මක නෙමෙයි මම මං කියන්නේ පුදුම අමාරුවෙන් ඇඳුම් ටික වේලගත්තේ. ඇඳුම් වේලගත්තේ? ඔව්. ඒ ආවේගාත්මක නෙමෙයි හරි සංවේ සංවේගාත්මක කතාවක් මේක. ඒ මොකද? සුලං දෙය කෝපවුණු හිදද කේල් මල එහාවත් එරදි අපේ වත්ත තිබ්බේ කේල් මල ඒ තරමට සුලන්දේ වඩාල් අති භවිය කෙන්ඩක අපේ පැත්ත ඒම කේස්ස එකක් නෙමෙයි බං දැන් හෝබාටස් අනේ මං කියන්නේ හරි මෙම පාරවල් දෙපැත්තින්න අපේ මිනිස්සුන්ට අපේ හිතවතුන්ට කියන්නේ හනේ බයිසිකල් පැදගෙනනකොට වතුර ගහන්ඩ එපා බොලවුනේ <laughs> වැඩට යන්න වැඩට වතුර පාරක් කාලදේද උදේ පාන්තර බයිසිකල් පැදන් එනකොට එම කරන්න එපා වතුර ගහන්න ඇයි මේ පේනත්වේ අධිකට ටයි එක දාලා සපත් එක දාලා ඉන්නවද කිද්දෝ හිතෙන්නේ නැති මේ වැඩට යන්න බලවුනේ කියලා. අනික රේස් වදින මානසිකත්වයකද අපි ඉන්නේ අඩු ගන්න ඒකවත් සලකන්න තිබ්බ මේ මීගම් ඔබ පැත්තේ. නෑ උදේට නම් එනකොට කොහොමද උදේටනකට කොමත් රේස් පදින මානසිකත්වෙන් තමයි තමයි එන්නේ උදේට මෙතෙන්ට වෙලාවට රිංග ගන්න නටක් ගාලට ඒක දෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් කේස්නේ හරිද ඉතින් ඒ නිසා කොහොමත් උදේට එන්න රේස් පදින මානසිකත්වෙන් තමයි ඉතින් ඒකම තමයි වතුර ගහන්නත් ඇත්තේ මං හිතන්නේ රස්සේ මුලෙන් දාලා හිටකන පාගනවා පාගනවා පාගනවා පාගනවා පාගනවා ඒ වුණාට වරදව වටා ගන්න එපා මේ දවස්වල රේස් නෑ බොලවුනේ මේ එන්නේ වැඩට මේ අහිංසක අපි. ඒකත් එක රේස් එකක් තමයි ජීවත් වෙන්න ගන්න නෑ. පුදුම අමාරුවෙන් ඇඳුම් ටික වේල ගත්තේ. <laughs> ඇඳුම් ටික නම් කොහමද වේලන? හතරෙක් නම් උනාට කමන්නේ. මේ මිතුරට වෙච්ච එකයි මට තියෙන සතුට. ඒකත් කමන්නේ ලිඳකින් ටැප් එකකින් අරන් ගැහුවා නම්. ඈ ළඟම තියෙන වලෙන් අරන් බකට් වලින් ගහනකොට මම මේ වාවන්නේ වාවන්නේ නැත්තේ සුදු ෂර්ට් ඔක්කොම විනාසයි නේද ආයෙ ඊට පස්සේ සුදු ෂර්ට් එකේ හැටතල මම වෙනවා ලස්තරට ඊට පස්සේ ගහනවනම් බැරිමනම් දරාගෙනට ටැප්පයකින් ලිදකින් හරිරන් සුද්ද වතුරෙන් ගෙව්වන කමන්න <laughs> නාන්නෙත් නැති ඔය කමන්න ඒකත් කමන්න අර දාඩි ටිකවත් වෙලානේ පැදම් පැදම් එනකොට දාඩිවත් හිදිලා යනවනේ කියලා හිත හදා ගන්නවා කියමු ළඟම තියෙන වලෙන් බෝක්කුවෙන් අරන් ගහන්න එපා <laughs>